سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و فالوورای عزیز بنده به نوبه خودم عید سعید فطر رو خدمت همه آقا جون عید نوروز <clears throat> خفش خودم میدونم بله عید نوروز باستانی رو به همه شما تبریک میگم و امیدوارم در سال جدید نخورم خورم مگه نمیبینی چقدر گرونه ای بابا حاج آقا ولش کن بچمو بله سال پربرکتی رو داشته باشین و با خانواده ما همراه باشین و مگه با تو نیستم پوفیوز تو رو خدا تو طول سگ میکشمت آقا جون غلط کردم قول میدم دیگه آجیل نخورم خفه